Akkor Jomla 1 akarunk migrálni, először 2 re Van egy e-upgrade nevű komponens, ebből a 252 talán a legújabb, vagy valamennyire új. Megnyitjuk, feltelepítjük. Itt most nem telepítem fel, mert már ezt megtettem komponensekben megtalálható. Mielőtt azonban használnánk, ezt a Mutuos nevű plugint be kell kapcsolni. Rákattintunk, itt vagyunk a beépülő modulkezelőbe, szűrőbe beírjuk a első karaktereket, láthatjuk ezt az upgrade plugint engedélyezzük, és visszajövünk a e-upgrade komponensre, és akkor már megjelenik a művelet indítása. És tulajdonképpen, ha minden igaz, akkor ennyit kell tegyünk, hogy rákattintunk, és ha minden jól történik, <clears throat> akkor a rendszer szépen végigfut, ugye létrehoz a gyökérkönyvtárban egy J-Upgrade nevű mappát, abba betelepíti a Jomla 25 öt Igen, most is találja a Jomla 25 öt Most migrálja a rendszer a tartalmakat. Szépen megvárjuk, amíg végigfut. Jó? Másolja a képeket, a médiafájlokat. És kész van. És innentől kezdve, ugye megtekinthetjük a webes felületet, megnyitom új oldalon, tehát lehet látni, hogy a, a domain név per jupgrade upgrade mappában van az új felület, egy alap sablon beállítással. Tehát itt értelemszerűen a sablonokat majd teljesen be kell állítani. És ugyanígy az admin felület is. Ugyanazzal a felhasználó névjelszó párossal be lehet lépni, ez a 2.5.6-os verzió, amire át tudtunk állni, de ugye itt most az első lépésünk, hogy Jomla 2.5.28-ra kell frissítenünk. Ezt installáljuk, és amint tudjuk, a Jomla 2.5-ös sorozat fejlesztése a 2.5.28-as verziónál véget ért, tehát ez megvan, és innentől kezdve ahhoz, hogy hármasra át tudjunk térni, ahhoz a telepítőben egy olyan csomagfájt kell elindítanunk, ami jomla első menetben egy 3.0.1-es változatra fog migrálni. Nézzük meg, hogy mi történik. <clears throat> És ha ez sikeres lesz, akkor innen már a további verziókra frissíteni tudjuk majd a rendszert. Itt most várunk, várunk, amíg feltölti, ez nyilván egy nagyobb állomány. És mindjárt megnézzük, hogy sikeres lesz-e. Aha. PHP 5.3 kellene ennek a verziónak legalább. Egy pillanat türelem. Elmegyünk a C-panelre. Igen. Ez a családiskola. Yeah másfél verzió. átállítjuk. Hát akkor már nézzük meg a 5.6-ot. Persze itt érdemes leellenőrizni, hogy az alap honlap az fog-e működni ebbe a verzióba, de ami a lényeg, hogy a migráció most megtörtént 3.0.1 verzióra. Hát igen, ez jó. És innentől kezdve megnézzük, hogy tudunk-e update verziókat. Igen, <clears throat> itt lehet látni, hogy innen első lépésbe Jomla 327 hétre tudunk frissíteni. türelmesen várunk, várunk, várunk. Oké, okay. 3-2-7-es változatunk van. És innen már tudunk 3-6-ra frissíteni. Nagyon jó. és ha minden jól megy, akkor a 6 ból pedig 2 re fogunk tudni frissíteni. még ez frissül. Megnézzük, hogy talán Lesz némi karakterkódolási probléma, de nem, csak először tudtam, hogy rendben, belépjünk. Kitakarítjuk a kest, és 362 a jelenleg legfrissebb erre is frissítünk. És így az adott doménnév per J-upgrade mappán belüli verziót, verzión tudunk fejleszteni, és amikor ez a fejlesztés készen van, akkor majd ezt a változatot bemásoljuk a gyökérkönyvtárba adatbázissal, össze lőjük a rendszert, és utána minden jó lesz. Jó. És a legfrissebb változatunk. Itt van közbe a adott beépülőket is frissítjük. Bár minden migrálás ennyire gyorsan és egyszerűen menne, mint ahogy ez is történt, ez most összesen 10 perc volt.